i al final, com que vaig veure que la cosa no anava gaire bé, saps què vaig fer jo? Se va anar al compadre. I per cert va ser ara el 26 de gener, a tu. Aquella nit vaig acabar, era, jo era el cabo de l'esquadra, eh, vaig acabar a les 12 i, i com que sabia com estava el país, em vaig passar. Em vaig passar i vaig dir, aquí és que això és salvar la pell. Res més. coño. Pues coño, al contrario. Te voy a al contrario. Ya, pero que, se entregó, se rindió. yo, yo, estaba... Que se rindió, que, que eh, ¿cómo se dice eso? Que desertó. No, re. Desertó de uno para meterse en el otro. Pero si había como una... Lo mismo que Telefónica, que coge los de Telefónica. Una barrancada de cils, i nosaltres estàvem a aquesta banda, pero a l'altra. I els altres... Eh, eh, no t'aixequis, Toni, que ara quedat el Eh, Toni, per favor, que ara veu pastel. Mosca, la fa un pom, no facis com a l'Oriol. Però encendes la tele. Jo vaig acabar la guàrdia i el relleu a les 12 de la nit i com que sabia com estaven els puestos i això, dic, mira, és que això és salvar la pell. Aniré veiem què passa. I vaig passar, quan vaig eh, rellevar la guàrdia, sabies puestos com estaven, perquè Està, si no te, te la fotien, eh? Ah, per això t'ho dic. Eh, I... quan vaig eh, passar uns, diré, uns 50 metres o 100, no sé el que hi havia, i llavors me vaig parar, perquè era la nit, perquè jo vaig dir si... Només sentien una mica de soroll i començàvem pam, pam, pam, per aquí i per allà, per la I jo vaig esperar que es fes de dia, Y después le puse para agua. Y, hey, ¿quién es? Un evadido. ¿Evadido qué es? Un evadido que se... Un desertor. Que se, eh, y llavors dice, ah, palmas, eso es, vas armado. No me recuerdo si Por... no, no em portava, l'era deixar, l'arma era deixat. No em portava, no. I em van rebre bé, llavors em van portar cap a Córdoba, 15 dies, sí, ja em sembla, 15 dies allà, a un, a un punt de càmping i estàvem bastants, 50 100 estàvem allà. I d'allí uns dies ens van portar un poble que es diu Lucena, de, de, de Córdoba. De Córdoba. Bon pernís allà. Allí, eh? Bon pernís a Lucena. Llavors ens van portar allà. I allí ens van posar un punt que era com un convent, era un convent, i al costat hi era molt d'això, i allí van fer un camp de concentració, i allí ens van posar, bueno, menjar i dormir. Però jo, al eh, fer pocs dies, de 7 o 8 dies, vaig trobar feina. Eh, amb un altre, un altre que era de Madrid, molt amics mai més. I resulta que vam anar a treballar a la caixa de reclutes, de moment, arxivar papers només però sortíem al matí a esmorzar. Sortíem i al cap allà, llibres. I allà estivàvem dels papers i després a, a l'hora de dinar tornàvem al càmping. I a la tarda, com que portàvem una bata d'uniforme, a la tarda teníem lliure. A la tarda nos, nosaltres sortíem, els altres no, aquests sortíem. a seguir les cases de marques de, de la població i, i passava el que es podia i molts començant, ai, pobrecitos, però allí vaig estar tres mesos i la vam passar bé. Perquè dic, eh, al camp només anàvem a esmorzar, dinar i sopar i, i dormir. A més, podíem muntar per on volguéssim. Que guai, molt bé. Sí, eh, però no tots, eh? Només vosaltres, no? Sí, jo era amb un altre, dos amics, eh? l'altre era de Madrid. No l'he vist mai més, no sé. Però l'altre que és... I hasta el dia que mos van dar la suelta, i llavors jo era el jefe eh? d'expedició. Allà, eh, fins a... perquè jo venia a Barcelona, que era més lluny, perquè em venien de la part de València, Tarragona i tot això. Jo era el cap d'expedició. I fins que vaig arribar a Barcelona, i va ser, doncs, pues, que vam... Ara no sé si va al març o no sé quin temps. Està guapo, eh, per anar Després, un any. Fins que ens van tornar a cridar per anar al servei. A ah, llavors cap a Galícia, veu les gallegues allà, hola! Quin any? Quants anys tenies? Això quin any? quin any? Quin any, quin any va ser? Deuria ser el 39-40, no? O 41. 41. 40, 40. Encara seguia lluitant sí, el 41? Bueno, Primer, la postguerra. Clar, postguerra. Aquí, perquè era el 39 allò, sí, però després vam estar per aquí, però després no es va quedar la part d'en Franco i vam haver que anar a fer el servei, perquè no l'érem fent nosaltres. I a mi em va tocar a Galícia. Bueno, la majoria anàvem cap a Galícia, els uns a Portevedra, i em va tocar Lugo, Corunya, eh, tots anàvem per la, la regió aquesta, tots anàvem per la banda de Galícia. I... A Montfort, eh? Eh? A Montfort, eh? Ah, jo estava un poble que es diu Montfort de Lemos. Tenia moltes amistats allà. Hasta vaig fer de forner tot allà. Eh, em vaig, <laughs> sí, em vaig, val allà al càmping, vam fer de forner una temporada, per, era per l'exèrcit, eh? però a un forn d'allí del poble. La mar de bé, passàvem bé i després tot el dia lliure fèiem lliures llavors. Aniversari feliç! Va, bufa! Un desig!